naglalawigan sa Lanao del Norte. Maayong buntag, haring lungsod sa Kapatagan o sa 33 ka mga barangay. Maayong buntag, maranding alala tubod, maigo kulampugan, sapad SNB, Salvador, nonungan, mayong buntag sa itong ah, mga kasilinganan nga probinsya sa ngalan sa partner nga si Ellen Ibanez Sumampung Loria. Kini ang inyong Big balita Ferdi Estabas Francisco mohatod kaninyo sa Mata sa Katilingban Balik. Pizza 28 karon na sa Abril tuig 2020 adlaw nga Martes o uh, ah, duha na lang adlaw una mo tapos ang atong enhanced community quarantine alang sa uluhan sa tong mata sa katalingban balita unas balitang lokal Lungsod sa Kapatagan, nakadawat og ayuda gikan sa MGCP. <clears throat> Pag sa publiko sa mga listahan sa pangalan sa Social Amelioration Program Beneficiary, gimando sa DILG sa Mataga, Barangay Salanaw, Paskil na. Dugang sa uwan sa balitang uh, ah, lokal pagbayad sa sugang dagitabnon sa Lanico, gipugot karong panahon na ang partial payment Alang sa unuhan sa atong nasyonal, oy palasyo, gipanghimakat nga gigamit ang COVID-19 pandemic para magdeklara og martial law. Dugang sa unuhan sa atong nasyonal, BILG suportado ang ah, balaod militar kung padayon mag-atake ang NPA. Dugang pagayod sa unuhan sa itong balitang nasyonal, ah, WHO. Giingong unom ang kandidato alang sa baksin sa COVID-19 nga kasamtangang gitunan. Wala gawas si Presidente Duterte og 50 milyon nga premyo. Wala gawas maka ang baksin. ang hingpit na detalye sa pagbalik sa mata sa katilingban balik. Pahimamo gikan sa mga expert-expert. Ang cancer, high blood diabetes o arthritis, may dayag na rotang ipikto sa free radicals para iwas sakit, mag-antioxidant, adlaw-adlaw carbon dioxide capsule. Ang Meganox Herbal Capsule mapalit na sa Lourdes Pharmacy, RM Pharmacy o sa tanang branch sa Dial Me Pharmacy. Mag Meganox na para iwas-iwas sakit. Partner, ganong na nalayman ka? Nadaot man ng akong motor, wala po ko kabalo og asa na ko ni ipaayo. Kana lang di ay, dili na kana problema. At tuwa lang ang bakulaw motorcycle. Bakulaw Motorcycle Clinic and Machinery. Nagbaligya sila sa mga nagkadaiyang spare parts sa motor o mga lubricants sa makatarunganon lamang nga presyo. Motorno sila sa mga nagkadaiyang turnohonon pinaagi ni Dondon Gargoles. Muayo usab sila sa mga nagkalain-laing motor pinaagi sa ilang chief expert ni nga si Nonoy Francisco. Lang sa dugang kasayuran, pakikita ilang si Angeli Humawan gipanag-iyahan og gidumala ni Barangay Kagawad PD Luloy Bakulaw. Partner, diha sa ka piadto unsa nako ang Bakulaw motorcycle and machinery ang akong motor. Uy, kajut lang! Ang Bakulaw Motorcycle Clinic and Machinery nahimutang sa Purok Puruknilo along National Highway Lanaw del Norte. O sa tanang branch sa Dial Me Pharmacy. Mag-Megadox na para iwas-iwas sakit. Problema ka ba sa mga electrical materials nga imong gikinahanglan sa pagpataon og kuryente? Adto alang ang Virgin Grace Electrical and Construction Supply. Ang Virgin Grace Electrical and Construction Supply na maligya sa tanang klase sa wire nga gikinahanglan sa imong panimalay na maligya usab sila sa mga naiyang mga suga transformers service drop wire water pumps sa tanang numero sa copper wire na construction supply sa ubos lamang nga usab sila sa tanang engineering services sama sa building wire electrical wiring, Waayo o moinstalar usab sila sa mga nagkadaiyang water pumps, pressurized pump, plumbing jobs, sa makatarunganon lamang nga presyo. In accredited ang Virgin Grace Electrical and Construction Supply mo serbisyo usab og industrial commercials aksyon. No troubleshoot usab sila sama sa magnetic switch, electric motor o uban pa sa makatarunganon lamang nga presyo. Mulimpyo usab sila mga nagkadaiyang aircon. Buhatag usab sila o tulong ka bulan nga warranty sa mga butang nga ilang gipangayo ayo o giserbisyuan. Ang Virgin Grace Electrical and Construction Supply nahimutang sa National Highway Maranding Lala, Lanao del Norte alang sa dugang kasayuran pakikita ilang si Dudong Bung Barangay Hanoy ang tag-iya o Dumala. Matawag usab sila sa numero 07303-7916 o 0449388. Merchandise. Agilos General Merchandise. Agilos General Merchandise. Philgips Accredited Angelo's General Merchandise nagbaligya sila sa nagkariyang school ug office supplies. Bugas humay, wholesale o retail. Bugas mais, wholesale o retail. Grocery o uban pa sa barato kaayo nga presyo. Agilos General Merchandise. Agilos General Merchandise. Platinum Membership Philchips Accredited. Nahimutang ang ilang buhatan sa Purok 7 Maranding Annex sa National Highway Kapatagan. Agilos General Merchandise. Agilos General Dice. Ayon sa mga eksperto, kapag ang tao ay kumain 15 kilos ng gulay at prutas sa loob ng isang araw, ay pinapanatili nito ang katawan at Vegemax Plus Herbal Capsule ay nagtataglay ng 25 Malakas na pangangatawan at malayo sa sakit. Vegemax Plus Herbal Capsule. Mabibili sa lahat ng mga butika sa inyong lugar. Just Agribet Supply. Yes. Agribet Supply. Ang Just Agrivet Supply nagbangidya og kumpleto sa tanang klase sa feeds pagkaon sa inyong mga binuhing hayop susama sa manokang sapong, baboy, baka, kanding binuhing manokang inabuhian, iro, iring, susama sa dog food, cat food ug uban pa. Mapalit sab sa Just Agrivet Supply ang mga nagkadaiyang tambal ug vitamina sa mga hayop sa ubos lamang nga presyo. Nagdawat usab ang Just Agrivet Supply sa automatic egg incubation alang sa mga itlog sa mga manok, pato, bibi, gansa, pabo ug uban sa kalidad apan barato nga presyo. Kapabilya, kapatid, kapuso, diling lisod tultulon ang Jazz Agrivet Supply. Gumikan nga doon na sila'y tulo ka mga branches nga nahimutan ang main branch sa Purok Ipil-Ipil, Maranding Lala, Lanao del Norte at Bang sa Lala, Plaza Arcade. O ang branch 2, bisitaha sa Livestock Maranding Public Market. O ang branch 3, anaa kini nahimutan sa Barangay Abaga, Lala, Lanao del Norte. Alang sa pagkaon, vitamina o tambal sa atong mga kahayupan, one-stop shop ka na sa Jazz Jazz Agrivet Supply. Jazz Agribet Supply. Yes, Agribet Supply. Kaabag na to sa pag-asenso. ang Mindanao State University, Lanao del Norte Agricultural College, MSU Alna sa Barangay Romain. Poro. Nagpahibalo alang sa pagbukas sa school year 2020 to 2021. Free Vision and Miscellaneous Fee. Salamat. Science in Animal Science, Master of Science in Farming System, Master of Arts in Education Major in School Administration. Alam, usap sa baccalaureate Agriculture, major in agronomy, animal science, agri-forestry, extension education, bachelor and elementary education, general education, bachelor and secondary education, English and math, bachelor of science in information technology, bachelor of science in computer science, scholarship programs, Department of Agriculture, Agricultural Enhancement Fund grant and aid in higher education program. Offer to agricultural programs only. resource for inclusive and sustainable education. Offered to agriculture programs only. Tertiary education subsidy. Alam sa enrollment schedule. Alam sa SASI with summer class. Magsugod karon June 8 ngadto sa June 11 tuig 2020. Ug ana usab sa mga freshmen ug old student gikatakda ang schedule ni ini karong Hulyo 27. Ang niining mga mosunod kag arsasase. Photocopy of original na good moral character certificate. Photocopy of original sa senior high school card form 138. Photocopy of original PSA birth certificate. Duha ka 2 by 2 ID picture. Alang sab sa college entrance test concept alang sa nan sa si Bakers gikatakda kini kanong Hunyo Jess tuig 2020 magdala lang sa form 138 o duha Lecture. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, busy na halang ang Mindanao State University Lanao del Norte Agricultural College kon MSUL na nga nahimutang sa Barangay Ramain, Sultan Naga di Makuro kon S. Kaugmaon, enroll na sa Mindanao State University Norte Agricultural College kon MSUL na Ramain, Sultan Naga Norte. mga baboy. Maugid mare. Muna ako, gili gilikayan gina ako matakdan ako mga baboy sa African Swine Fever. Maugid ko nagpakaw nagpasaw. Kaya diha ba agidgikan ang African Swine Fever. Tinuod ka na mare. Ang African sa mga tao. Og safe ra nga mukaon sa kaning baboy. Likay ang African Swine Fever. Ayaw pagpakaon og pasaw sa inyong mga baboy. Kung ipaihaw ang inyong mga baboy. Pahinumdom hatod sa inyong provincial, city o municipal air Mata sa Kalilimban Balita. Balitang Lokal. Balitang Lokal. Apan sa impit nga detalye sa atong balitang lokal. Nagpaabot og dakong pasalamat ang lokal nga pagamhanan sa lungsod sa Kapatagan ngadto sa tigdumala sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP mahitungod sa Lion Relief Goods nga gihatag alang sa katawhana sa nasangpit nga lungsod. Gipahayag ni Lanao del Norte LMP President og Kapatagan Municipal Mayor Barry Bagyo nga dako ang iyang galipay sa layon sangpit nga lungsod. Gisaysay usab ni Mayor Barry Bagyo nga ang nga mga relief goods nga gikan sa NGCP gikuha pa kini sa bodega sa Gmall sa Torel, Davao City nga nga moabot nga to sa kantidad ngadto sa 500 mil pesos. Matod pa ni Mayor Abagyo, nga ang maong alayon nga relief goods na sulod sa munisipyo o sa dili madugay sa munisipyo o ipaabot nga sa katawhan sa lungsod sa kapatagan ilabi na nga mulungtad pa nga sa pizza 15 sa Mayo ang ipatuman nga General Community Quarantine Nagpahayag usa ba si Ma'am Beth Ladaga ang PIO Corporate uh, Communication and Public Affairs sa NGCP Mindanao nga ang maong alayon nga ilang gipaabot sa munisipyo sa Kapatagan pinagi kini sa 1 billion peso donation gikan sa NGCP alang sa katawan sa tibok nasod sa Pilipinas kinsa usa nga nakabenepisyo niini ang lungsod sa Kapatagan gipasabot usab ni Ma'am Beth Ladaga nga ang nakuha sa munisipyo sa Kapatagan mga goods kini susama sa bugas, gatas, biskwit, dilata ug uban pa og gili cash assistance ang gihatag ngadto sa mga munisipyo. Base sa nakuha nga impormasyon sa mata sa Katilingban News Team nga ang mga relief goods nga nagagikan sa NGCP nga ana nakaron sa munisipyo sa Kapatagan mao kini nga mga musunod meals ah ka kilo nga bugas kon na 75 kasako nga bugas 250 ka lata nga corn beef 1,250 ka dilata nga tuna 1,000 1,250 kapak nga biskwit o ga 1,250 paketi sa gatas. Salamat kayo uh, ah, NGCP, no? Salamat kayo nga inyo hausang nga uh, gi-appeal sa inyong 1 billion peso nga donation ang lungsod sa kapatagan nga sa dili madugay iapod-apod ug mapahimuslan na kini sa katawhan. sa balitang lokal subling gibanduan karon ang mga nagkalaiyang barangay sa probinsya sa Lanao del Norte sa DILG nga ipakita ngadto sa publiko ang mga listahan sa benepisyaryo sa Social Amelioration Program konsap nga gidumala sa DSWD gibutyag ni Lanao del Norte uh, Provincial Director uh, Bruce Culao nga pinaagi sa mga nagkadaiyang MJ MLGOO sa nagkadaiyang sila nimo ngadto sa nagkadaiyang barangay alang sa pagsapubliko sa mga listahan sa mga nakapahimulos sa Social Amelioration Program CONSAP dugang pa sa DILG Provincial Director nga kini gimando sa ilang buhatan agi og pagsunod usab sa mando sa taas nga buhatan sa DILG sekretary ug sa pagtamod usab sa transparensiya sa mga nakadawat sa SAP program o aron makita kini sa publiko kung angayan ba bagayod nga makadawat o kini nga makadawat sa maong nga programa sa DSWD. Gidason usab ni Pilibros Brus Kulao nga kung adunay uh, mangutana o kung dunay uh, ah, mangutana nga residente sa usa ka barangay nga mangutana o kung mutanaw sa listahan sa mga benepisyaryo sa SAP obligado usab ang mga barangay official nga ipakita ang mga talaan kung uh, wag tangon usab kini sa listahan kun hulipan katungod usab sa matag individual nga mangutana sa tigdumala kung unsay hinungdan kung anong gipulihan ang iyahang ah, pangalan gisaysay usab ni Provincial Director Colao nga ang nga barangay nga dili ipakita ang listahan sa SAP sa publiko madubag kini sa DILG kung unsay hinungdan o igong rason kung anong dili isa publiko ang talaan sa mga benepisyaryo sa Social Amelioration Program sa ilang barangay. Nagdasig usab si PD Bruce tao ngadto sa mga pamilya nga dili o wala nahiapil sa social amelioration program concept nga dili lang ang angayan nga mabalaka gumikan nga makapil up gihapon kini og SAP form ko adunay ah, sobra sa payout sa SAP o kung wala nay porma magsunod usab ang COVID intake card kon CIC nga ihatag ngadto sa mga wala nakaapil sa social amelioration program nga dunay gihapoy ihatag nga alayon nga pagkadumalahon gihapon sa ahensya sa DSWD sa gihimong pagmonitor sa mata sa Katilingban News Team pipila pa lamang ka barangay sa Lanao del Norte ang nakapaskil nga pangalan sa mga beneficiary nga nakapost online sa kal o sa kalisod nga nasinati karon nga krisis sa COVID-19 sa mga miyembro konsumante sa Laniko Gitugot sa mga buhatan ang partial payment nga sa mga nagkonsumo og kuryente Gibotiyag ni ni OIC General Manager Sherwin Manyada nga base sa hukom sa mga kadaguan na sa Lanico ilang pagadawaton ang partial payment natin mga membro konsumantes laniko nga dili mo ubos sa 25% sa ilang total bill dugang pa sa laniko manager nga kini ilang gihimo alang sa pagpasayon sa mga membro konsumante nga dili usab kini mabukatan alang sa ilang binulang obligasyon sa sugat tabnon nga ilang gikonsumo Matod pa ni PS Manyada nga padayon gihapon sila karon nga nangita og mga pamaagi nga dili kayo maglisod sa pagbayad ang mga membro konsumante sa maong kooperatiba karong bulan sa Abril o ga Marso nga mga billing og ila gihapon kini nga mabayaran sa gaan nga mga pamaagi Gisay-say usab ni Manyada nga kantong mga membro konsumante nga wala nakabayad sa ilang binulang balay ronon sa Lanico sunod sa bulan sa Marso o Abril, pwede nila kini nga bahinon sa pagbayad sunod sa upat ka kinsa tagitagihon kini og bayad sa ilang matag binulan nga bill o ipatong kini sa matag due date sa ilang bill kon mahibalik na sa normal ang dag Batuman karon nga community quarantine sa Lanao del Norte. Gipasabot usab ni PS Manyada nga kadto usab nga nagkonsumo kuryente sa Lanico nga moabot ngadto sa 19 ah, kilowatt hour paubos o 19 kilowatt hour paubos. Libre na kini alang sa bulan sa Abril o wala pa kin o wala na kini pagabayaran sa ilang buhatan. Gidason usab sa Laneco manager nga kasamtangan usab sila karon ngita og dugang savings sa pondo sa Laneco aron na nga magamit kung unsa pa ang angayan nga i-alayon sa mga membro konsumante panahon nga dunay na o oh, sa karong panahon na nga dunay na sinati nga krisis tungod sa COVID-19 Nag-awhat usab si PS Manyada ngadto mga membro konsumante nga dunay igong ikabayad sa ilang gikonsumo nga kuryente sa pagbayad ng usab aron na magamit kini sa kooperatiba alang sa pagbintinar sa mga linya sa kuryente sa Lanico sa pagsiguro nga dili gayod kini magpalong. Sa pagkakaron, wala pa'y laing igong pamahayag ang buhatan sa Lanico mahitungod sa extension sa laing General Community Quarantine nga mulungtad hangtod sa Pitsa 15 sa Mayo nga nahiapil sa Mando ang probinsya sa Lanao del Norte. Balitang Nasyonal sa pagbalik sa Mata sa Katilimban Balita. Balitang Nasyonal Balitang Nasyonal Balita Hikan sa Kauluhan Alang sa hingpit nga detalye sa atong nga ah, palitang nasyonal. Gipangimakak sa Malacanang nga ang uh, giingong gigamit nilang isyo alang sa coronavirus sa COVID-19 aron makapatuman og uh, ah, balaod uh, militar. Giingon kini nga pasista nga pamaagi pinaagi sa pataho sa militanteng grupo gipahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa gipahigayong press conference kagahapong adlaw ah, nga nagkatawal lamang siya sa maong pamahayag din na uh, gipanghimagak niini nga walay kamatuoran ang uh, gi gipasangil sa mga militanteng grupo nga gigamit sa Malacanang ang COVID-19 pandemic alang sa pagdeklara og martial law Dugang pa ni uh, Roque nga ang giingon sa presidenteng nga magpatuman siya og Marcelo kung magpadayon pa ang New People's Army sa pag-atake sa mga kasalan. Ilabi na sa mga sundalo nga nagbantay alang sa pagpaabot og mga ayuda sa katawhan sa nagkarayang dapit sa nasud sa Pilipinas. <clears throat> Ni Adtong ika-24 sa Abril gireklamo ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ang pag-atake sa mga gikatahong rebelding komunista sa tropas gobyerno nga gisugo alang sa pag-uban sa mga nagdala sa kwarta o relief goods nga apektado sa community quarantine. Sa punto usab ni ini giingon ni presidente Duterte nga posibleng magdeklara siya og marsyalo kung padayon paghapon ang pag-atake sa mga rebelding grupo Matod pa ni Roque nga ang ah, maong balaod nun anaa ah, sa saligang batas o ga wala kini pahimusli sa presidente aron ipatuman ang Marcelo. Basi pa ni ini gitumbok ni spokesperson Harry Roque ang Article 7 sa Section 18 sa 1987 Constitution nga posibleng uh, pwede suspindihon sa presidente ang writ of habeas corpus o magdeklara kini og martial law aron mapugnan ang hulga sa panakop o rebellion kung gikinahanglan kini sa katawhan sa Pilipinas. Nagpahayag usab og suporta ang DILG aron na maundang na ang mga engkwentro sa military o sa New People's Army ang uh, pagdeklara og ma og martial law samtang ah, nakigbisog pa kita o oh, nakigbisog pa ang Pilipinas sa coronavirus disease kung COVID-19 pandemic. Base sa pamahayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga pad, kung padayon gihapon nga takiyon sa NPA ang mga naghimo og relief operation na sa enhanced community quarantine kauban ang kasundaluhan suportado niya ang uh, pagpatuman og martial law kung kini gikinahanglan na matud pa ni ini nga miadtong ika 24 sa Abril Gipahayag ni Presidente Duterte o kundi na niini ang mga pag-atake sa mga sundalo nga ning uban sa supply samtang uh, naa sa lockdown ang pipila ka mga dapit nga giiskortan na sa mga kasundaluhan. matud pa ni Anyo nga kung gikinahanglan na gayod kini og padayon paghapon nga masinati ang mga o ang mga pag-atake sa MPA suportahan ni ini ang hukom sa presidente alang sa pagpatuman og martial law. <coughs> Dugang uh, sa balita nga nasyonal unom nga ka mga kandidato nga baksin ang gitan-aw karon na sa World Health Organization na ah, sa tibuok kalibutan na ah, batok sa pagsugpo sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19 gipahayag ni WHO representative Socorro Escalante nga gibanabanang nga mo kabat ngadto sa o pinakaubos ng usa ka tuig alang sa pag-aprobar o pagdiskubre sa COVID-19 na ah, vaccine nga posibleng uh, mapalit na o mapalit na sa publiko. Base sa pahayag sa WHO nga doon na sila giimbitar nga mga scientist o mga expert sa tibuok kalibutan nga mo partisipar sa pagdevelop sa vaccine na alang sa sakit nga COVID apan sa pagkakaroon unom ka kandidato lamang nga baksin ang kasamtangang giton-an sa WHO nagagikan sa nagkanaiyang uh, nasod sa kalibutan na una na uh, gipahayag ni Escalante nga ang sakit nga COVID-19 mikatag na ngadto sa 200 ka mga nasod sa kalibutan diin na naapektuhan ni ini o natapta ni ini sa maong sakit ang 2.9 milyones ka mga individual samtang 190 ah, mil ang uh, namatay gumikan sa maong uh, sakit. sa pong sa katilingban balita pit 28 sa Abril tuig 2020. update no kay na dako na tong kabalaka nga padayon gihapon ang pagsaka sa sakit ng COVID-19 sa tibok nasod sa Pilipinas nakatala na kini og upat ka 7,777 ang uh, total sa mga nataptan sa mga sakit sa COVID-19 diin na dunay 198 ka mga bag nga pasyente nga nataptan sa mga sakit apil na niini ang napulo ka bag namatay sa sakit nga COVID-19 so ang new cases o mga bagong kaso new cases 198 ang total recovered usab naka-recover no sa COVID-19 932 ang kinatibok ang total nga ah, nataptan sa sakit 770 uh, 7,777 ug ang uh, namatay ni ini aduna ah, nay total nga 511 sa pagmonitor usab nato sa USA ha duulan na sa mga nataptan sa sakit ng COVID-19 mas pastilan mo agad niya itong gikahadlokan o gikabalaka Okay, Auda, alam sa ato ang uh, mga nagtanaw sa live Facebook page. Pasensya na gid kamo no. Sa ato ang uh, ah, kining uh, live uh, dili di pagyod no, dili pagyod totally nga uh, maayo ang ato ang uh, uh, live ato ning ikonsulta og balik sa ato ang IT unsa hinungdan ani nganong uh, ah, inaani mo pilit man gihapon Okay, uh, ah, tulad basahon sa live Facebook page uh, Gikan ni Crazy Galpi Ongos, good morning Maranding and uh, Gikan ni Lenlex Alpanta, uh, Sir first, magpasalamat ko sa kapitan sa Riverside Maay siya mudala sa iyang mga tao sa tao taga libertad ni uh, asa na ni nga libertad Klay sa bako, Sir Verge, mangayo sa, sa iyo number. Uh, ah, 0935 Pero ang text na to, no, grabe, alauna na nag-text. Grabe, no? Uh, Hanson Island Manilyo, Mayon Bunta, Gatanan Pipsake, uh, Love Yans Kampanya. Good morning sir. First pa-shout out dahil ko sa akong bana nga si When Love Kampanya. Ang bisan wa mi dawat og ayuda gikan sa SAP og si IC padayon gihapon ang among pagpaninda bisan kag may raog kita. Salamat. Okay. Uh, iya na lang kita og paningkamot og diskarte niini. Uh, ah, Nore Remocaldo, good morning uh, kapatagan uh, shout out ko sa mong inahan diha sa kapatagan si Mother Alberta Remocaldo family. Pakiputang lang ko, gasa mo ga tanaw, gasa mo gikan. Jan Anggay Galos, mi paranom. Good morning Kuya Perks, watching sa Park and Go. Bake shop kapatagan nga always gid mi maglantaw og uh, nimo. Dere ko yan lang uh, ah, great lang ko sa among supervisor nga si Tima Rebek o among uh, ah, guwapa nga gasar nga si Lisel of Pinya sa tanan namin na rin mo kuya. Okay, salamat po. Butangan pa gid heart bisan na dili kaayo maayo ang to ang live. Uh, Facebook karon uh, ah, pila na ni kadlaw gi-check na ni Gapo ni Berchan. Mao magyapon Sir Berchan no, usay butinaw, usahay dili. Uh, Margie Las Marias, Mihos Mahinay, good morning Sir Birds, greet lang ko. Og happy birthday sa akong bana nga si Efren Traya, di Ray sa Corvada. More birthdays to come. Okay. And Larissa Hermosa, good morning, Sir Birds. Ah, uh, kajot lang Ah, Uh, good morning, Sir Birds. Pakigreet ko sa akong bana nga si Felix Hermosa Jr. nga naa siya sa Cagayan, de Oro nagtrabaho sa Enclonar Family Hermosa uh, Family. Salamat. Gika ni Austin Palier Iris. Good morning, Sir Birds. Good morning, Barangay Concepcion. Nagpasalamat kami. Uh, nga nahuman, Rajud, ang distribution sa SAP dinhi og akong Bukod sa among barangay Kapitan Roger and Sherto nga dako kaayo mi pasalamat sa iyaha kay naapil jud mi sa SAP nga inabang sa gobyerno salamat sa iyang pagkabaabdikon og pagluloy sa iyang uh, kasakupan dinhi sa among barangay sa iyang uh, mga barangay officials uh, labaw na pod sa maapdikon na nag-assist nga taga DSWD salamat Sir Ferds okay ah uh, nagkadaghan na ng comment sa ona ni pagbasa ani Geoff Jad Bella, good morning sa first pag-greet lang ko sa akong mga kauban sa Langiko nga nag-duty karon sila si Lucinio, Itok Padayo, Pardo, Bakay Baklaan, na Polgo, Kabahar o David ang nagpag-greet. Uh, ah, Bilarte, uh, ah, salamat sa pagbasa. Okay, uh, ah, remember, Lindon Lim Abukay, good morning uh, konsehal. Ingat man sa ni former APC President Maria Teresa Rapangan Fuentes Abukay. Salamat sa pagtanaw sa atong live. Minaw, pigil din sila. Leia Carla May Yang Yang, good morning uh, Sir Birds. As lang ko karon May 1, uh, ah, pwede na bang mula bang sa maranding nga walay travel pass? Pero na ay home quarantine pass, dili pa ko sigurado ana ah, unsa gayoy ipatuman nga balaod. Uh, mahitungod ni ana. Pwede na ba magtapok-tapok no kining uh, general uh, community quarantine? Birds Rail Aluma, good morning Sir Birds Idols. May buntag sa <laughs> saan? Maripel na minsan kay, good morning first, pag-greet lang kung mayong buntag sa kumbana nga si Konsihal Chris Iliosas nga sa iyo nagtrabaho sa balay o sa akong mama Maximina o Papa Relio Misanke o sa akong manghod Arisa Roselin uh, ah, Derisa Susok Naminaw Jud Minimo Perni Salamat God bless Arnel Wong good morning Ah, Zian Ando Casinilio, good morning Sir Perch. Greet lang ko sa Casinilio Ando, Buok, taga Daligdigan, Salvador Lanao del Norte. Okay? Yaneka si uh, Yem. Good morning Sir Perch. Shout out ko sa trabahante sa Water District. Ngamin ani sa balay. Among giabangan, gidanan mig papel kay wala sa <laughs> mig kabayad. Humaman mig bayad one week nang ilabay. Dili na makita sa computer. Salamat po bala, Sir Burns. Asa mo ni Dapit nga Water District? Ha? Ha? Alorna, duhay lungsod na kaldakal. Good morning, Sir Birds. Great lang ko sa Naminaw. Naglanog-lanog ni mong programa sa Kurpada. Nila Ginto, family ni Cole, si Lorna, Gika ni Joel. Akong gipahimuslan ang panahon sa pagpasalamat sa akong silingan nga si Auntie Angging sa pagpanghatag og ginagmay nga ayuda o snack samtang uh, wala kami ini. Salamat kayo. Okay. Tagnan mo kayo ni. Albert Pamor uh, Kinimon. Good morning sir. First, bilang ko sa akong wife na nag-prepare para sa among 8th year wedding anniversary. Thanks and God bless. Ika ni Albert Pamor sa ako naman ni pagbasa Good morning Kuya Birds watching from Campo 3 Salvador Lano del Norte Minaw mi sa inyong station sa radio uh, ah, Maudyod na among gipaminaw Kuya Salamat Sir Jimmy Vivar good morning uh, Sus pastilan pagaraghan Ani ako ni basahon karong taon-taon Kiperte na Ha? Ah? patatapasan. Mayong uh, ah, buntag lanaw del norte, lanaw del sur, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Sampuangka del Norte, Sampuangka del Sur. Maayong uh, ah, buntag, haring lungsod sa kapatagan sa 33 ka mga barangay. Musta ka mong tanan? Okay ra ba mo? Ah, kaon gihapon. Kaon gihapon relief. <laughs> bitaw mga suging paminaw at ang gobyerno naning kamot sa kanunay ala uh, aron na dili kayo kita mapasmo o ano ba nagadawat na sa ah, social amelioration program lay na inaya tao ninyo na gasto Dayon tanaw ninyo nga namoy silingan nga medyo lisod ang kahimtang. Ala, pisik-pisik gamay lang. No, aron malipay pud sila bisan wala sila nakadawat. Oras na to alas 8.49 na mga sukin di Paminaw. Suple na mong ipahinomdom kaninyo nga ang payout karon sa senior citizen. Kadto lamang mga unpaid uh, uh, sa 2019. Leon ako ha. Kadto lamang mga unpaid sa 2019. Sinsya na mo sa itong live karon. Usahay mo tinaw, usahay mo klaro, usahay mo hanap, usahay mo pilit yod. Pasensya na kaayo. No, pero atong speed test diri kusog-kusog ato internet, uh, duda tani, ani naani sa atong router. Sa router na to sa kining atong wifi ato ning uh, ipabuting ting sa atong IT expert ay siya mo kilabing na kay balo ani Oy, once again, pasalamat na to sa NGCP ha, na diskarga na gahapon din eh. Uh, ubay-ubay gini no uh, madugang ni no madugang ni sa ato ang uh, relief no okay uy may punta ko sab sa Salvador MPS oh kanunay nagbantay diha pinanguluhan ka na sa ato ang uh, uh, Jefes Kapulisan Police Major Glendo L. Pohanes ah, grabe niya ito ang hipir ya hindi mo mailan ba madakpan yun hindi mo mailan bugoy po puning forma si Sir God. Morning ni mo diya, Sir. Bansay mong pwersa diya. Ah, sila nag-checkpoint diya sa may kurba miya gaw. Dahil sa uban, usap nga mga boundaries, nag-checkpoint ni sila. <coughs> may punta usap sa ato ang hepes kapulisan din sa lungsod sa Kapatagan. Si Police Major Rodolfo M. Dumuyapon. Wag ni siya na nagka-program ni atong Adlaw Spado. Dagang kay gaatang ni mo, Sir. Ah, na lapsik ni si Sir, na lapsik nalapsik sa pagkikupat ni ining COVID-19 ha nga niya makita di mo makita malipot-lipoto ni <laughs> ang pintas kanunay uban sa pwersa usap sa PNP Kapatagan PNP lala ay buntag ninyong tanan diha headed by bago lang ka birthday Police Major Junan Vibanya, ingon mo sa PNP uh, ah, Sapad uh, ah, pinanguluhan ka na ni Police Captain Muhammad Bantuas uh, ah, dere usab sa PNP ah, Nunungan uh, pinakagawa ko ng mga amigo diha medyo pare-pareho may gituhuan uh, Police Captain Rando M. Salvacion morning ninyo diha tanan sir bahan sa imong pwersa diha Sir Credo, inyong dente. Kami, there is bukid. <laughs> oh, Sir Martial. Ala kayong buntag ninyong tanan. Okay mga kaigsunan, o oh, nakita mo disog sa atong mga hiskutanan na home quarantine pass, ipalanggiyahan ni Longino uh, ah, Kamangyan. Ah, uh, mo home quarantine pass dari taga Procono Cathedral, Falls o kinsa putong nakakita ha, ah, sa cellphone nga S8 Plus pareho ni sa ato ang gigamit ni sa live no uh, si gipanagiyahan ni Mark Jan is tumilap uh, nabili ni Treha sa Gait Bakery nakuhaan yung CCTV uh, ah, palihog lang kung contact ani nga number 0938-3700214 iulit tao na Samsung S8 na sakit-sakit yun na huwag ka na may mawala ha okay and uh, sa mani hmm, pitaka daw ni ah pitaka ni nawala ah sige okay mga kaigsunan, uh, may punta dahil sa kumiyaan nga si uh, Becky Figueras, no? Mm-hmm. Oh, naapoy mga tawa gahapon nga kita may pasangin lang taon ay wa man taon taga Hiskot ana ha gawas og no, natay igong kapatuoran og ebidensya ato gyud ang hiskutan oh dayon na uh, hmm, naay uh, gitawag nato gahapon sus puya-puyag kita na may pasangin lang Gilatag pa sa inlan ani ngawa na to gibatbat dinis kahanginan. Aray mo kabalaka kay recorded manitanan. Ah, atong komentaryo dere recorded. Ma-review pud ninyo ni sa ato ang live Facebook page nga naa dere sa ato ang uh, page sa Mata sa katilingban sa Facebook. Naa man na diha wa man nato na ginadelete. Wa man nato na ginatangtang. Ah, or subaya sa ninyo kung uh, ah, usa ka tinuod. Hmm, ah, sige lang tayo pag-asar pa sa Ganun man tayo, kung number one ni Pasanginlan. <laughs> Bitaw no, mga sugintig paminaw. Salamat kayo sa mga nagtanaw sa live Facebook page, sa mga naas gawas nasod. Oy, sa Agusan del Sur, si Wiljon Guerrero, may buntag. Musta na si Inday Seni, belated happy birthday. Okay, adaghan kayong mensahe, no? Adaghan kayong uh, mensahe. Unsa man eh? Uh, Sir Perds, i-uninstall imong FB dayon, i-install og balik or i-update ang app sa Facebook. Uh, basin no? No, basin no. Matingala mi ani nga uh, medyo uh, mutinaw din mawala, mutinaw mawala nga di maunta ni hinani, no? Ah, uh, magpilit-pilit pero karon okay na pod. Kusog kayo ang atong internet din. Ang among internet diri mo abot og 100 Mbps upload ug download. Kaya matingal laman tang ano mo pilit-pilit. Salamat kayo sa managtanaw sa FB page. Sa ato lang nang i-priority kining uh, hangyo sa lang kuha i-priority nato ning naabitaw sa gawas na. So di may buntag ni SK Federated President Salala nagtanaw siya sa atong live, luminaw pag sa radyo. Sige na ni sila duty. No, sige na sila duty silang chikoen. Uh, ah, SK Federated uh, President Salala Sulpicio Dodo Sungguad Morning ni mo, SK. Ana ah, ko hangyo gamay sa hatin. Ayaw na mong text. Ha? Ah? Ayaw na mong text sa atong hotline. Kabalo mo ano, nabihan, kadaghan sa atong mga texter. Ha? Ah? Katlawon pa. Kung mo text mo karon sigurado ko di na mabasa. Sure na, sure na, sure gid na, di na mabasa. Ha? Kay tungod sa kadaghan. Ah, naningkamot ka lang ko, usahay mo abot na gyud tag alas 11 na taman ra gid unta ta sa alas 9. Oh. Ah, ako lang ning gihimo lang pud ninamo no kay tungod sa krisis nga atong nasinati. Mm. Daghan kaayo nga mga reklamo, daghan kayong gabagulbol. May tungod usab sa PL nga nag-text uh, katong PL nga gireklamo gipaabot man ako ni Mayor Barry Y Baguio. Umisaad siya nato no usa sa barangay ni dinhi sa lungsod sa Kapatagan uh, mahitungod ni ining pag-apod-apod niya sa mga uh, ah, CIC no katong wala niya gipampili lang niya ang gatong mga resort gyud wa niya tagaay gipaimbestigahan na nagkaron ni Mayor Bareway Bagyo og posible nga iyang ipatawag karong pipila ka mga adlaw okay so assurance na ninyo mga katawhan nga nagreklamo oh dayon kabalo man jud ko nga kasagara sa mga nagreklamo ni ini karon sa social amelioration program kadto man yung wala na apil ha o oh, pero sige na namo ni ipasabot ha nga dili si kapitan dili si konsehal dili si kagawa dili si mayor dili ang MSWD o oh, may nagbuot o nagpili ni ana gibasihan ka na ni atong 2015 nga survey diin uh, ah, mao pay na validate pinaka-latest nga na-validate sa DSWD. So, gikan sa DSWD 10, i-download ra ng mga listahan diha based sa 2015 survey. Wala pa na na-update. Mo galing na ICIC karon nga gipapilapan kay e eh, para mapaka-fill up kayo itong mga lisod nga kahimtang. O, gihangyo pud nato ang uban na kamo bitaw diha, ah, naminaw ha, Oh, kung nagsige pa mo distribute, dili lang din sa lungsod sa Kapatagan, kung dili sa kinatibok ang lalawigan sa Lanao del Norte o mga kasikbit nga dapit. Kung doon na galing makadawat diha nga tubig-tubigan, picture eh. Oh, kay ang i upload dito, pipila raman naka-picture ang i upload O kanang mga tubig-tubigan nga na-appeal diha, di pa yun nakalikayan nga naa sa listahan. Ha? Oho. Kay atong ah, 2015, lisod pa sila. Unya, pagka 2016, ning graduate yang anak og uh, pagka-nautical then eh, pagka pa 2017 nakasakay og barko pagka 2018 ah, nakahipundar og balay oh nakapalit og sapyanan. kay na may anak nga tubig-tubigan hmm dahil na mga instances nga naa si abroad pag ang ah, uh, nahitabo pod na apil pod sa lockdown oh imbis pasakay na sa barko gi ah, naapil apil sa lockdown gi pag quarantine nagahurot ang kwarta oh Tama yung mga instances niya na. So, actually, ah, dili na gyud mo ingon nga ah, mabasihan na to tong guidelines ng ipagawas nga no work no pay gatong mga kwan wala na dili wala to nabasihi ha wala to nabasihi ang tumong tuyo pod base sa rason sa DSWD Region 10 kailang tumong tuyo Base kini sa magdo ni Presidente Rodrigo Roa Duterte nga mapadali ang pagpaabot ana sa inyo ha sa kanang ah, social amelioration program. So pasensya pasensyahay na lang yon sa mga wala sa listahan. Kay eh, kung wala ka sa listahan, ating jud ka maapil. Ha? Ating jud ka maapil. Oh, ating jud ka maapil ug atag bisan pag uh, miingon ka nga sulod sa usa ka semana ra ko ka usa ra ko mukaon pero wa man ka sa listahan, pasensya. Oh, Hmm. Dayon dili po nasala ni kapitan ni kagawan nga maapil iyang igsoon, maapil iyang mama, maapil iyang anak. Dili nasala ni kagawan kay basihan nag atong 2015 nga survey. Ah, kana daw replacement o ipang butang na diha ang iyang mga kapamilyahan. Ah, murag lain na po na. <laughs> ah, that's another story. Kung uh, kana nung replacement ipang apil ng mga uy ako ni tao, ako ni milihok. <laughs> lahi na po na. Pero doon na sa Lebanon nga gipagawa sa nga pwede mo dawat ang daycare worker sa social amelioration program. Pwede mo dawat ang BHW sa social amelioration program. O pwede usab mo dawat ang barangay tanod. Mga barangay workers pwede mo dawat pero appointed gani susama sa treasurer o secretary adi na siya pwede mo dawat. Pero ang uban nakadawat yun apil ang mga kagawad, kapitan o konsyal Kay apil man sila sa 4 automatic ng download. Oho, watay mahimo diha, wala tay mahims. Ang ato ana lang ani, ah, ang kasagara man yun, mo kini labing tinuod, kanang mga nagbagulbol og ayo diha, ha? Kanang mga nagsigi og reklamo, labi na sa social network site nga Facebook, kadto gyud nang wala nakadawat nga gusto siya, mudawat pod. Isa ko di kanahan mo dawat og size meal, dawat kay mo sa kalibo. <laughs> oh, di ba? Kana pa nga size meal. Mo nang gikagubdan kay so far sa history sa Pilipinas, mao ni ang pinakadako nga financial assistance. Ha? Unang sa akong pagtuo, dako pa ni Sportis ba? Ha? Oh, kas ara ko di mo ni dawaton. Ang problema lang, ha, sa mga nakadawat, kay naglaong pa man gyud ni sila og naapay second round. I don't know, ha? dili ko sigurado og napay second round ani kay base sa gipagawas nga guidelines sa bag-ong ipatuman nga general community quarantine ang katong social amelioration program dito na i-priority sa mga lugar nga nagpatuman gihapon og enhanced community quarantine. Oho. So posible wala na si second round, dili pa ta sigurado ni ana ha. Kay naa sila guidelines nga gipagawas Unya nagpamahayag na mahayag po si presidente Rodrigo Roa Duterte kagabi eh. Ha, nagpagawa siya ato ning i-replay karon taon-taon, ha? Nagpagawa siya og statement nga <laughs> no, usap-usap lagi nga kasamtangan pa nilang giplansa ang mga guidelines o mga patakaran nga ipatuman sa General Community Quarantine. Pero naguna-una nagpagawas ang mga pipila ka mga ahensya sa gobyerno may sa mga guidelines. Oh, uh, si si, uh, si spokesperson Harry Roque nagpagawas na galing statement pod nga mao ang mga angayan tumanon sa enhanced uh, ah, sa general community quarantine. Unya nagpa anang hapon pamahayag siya nga mao na ipagatumanon o oh, anang ukto. Pagkagabi niingon na po si presidente Duterte nga amo pang giplansa ug unsa gayoy ipatakaran o ipatuman ni ining general community quarantine Nah mau nih na kya magalibuga magalibuga yo mao ah, mau na mau ato mao na may ato ang gitan-aw karon unsa man gyud ano ba talaga kuya <laughs> oh mahimuot ya ka usahay mahimuot ka oh para yo ra gud sa istorya ya. nga lahat ng mga bahay, lahat ng mga may pamilya, mga no work, no pay, bibigyan ng social amelioration program. Yaon sa inaitabo. Oh. Na di mao, ha? Dili mao. <laughs> di mao. <laughs> ha? Oh. Di ba? Mao na unang pamahayag. Lahat ng mga ah, may pamilya, bibigyan ng uh, assistance sa Social Amelioration Program. Kahit sa Coveta may nakatirang pamilya diyan bigyan yan. Oh, sigundaan ko tayo ni Representative Cayetano. Oh, sa isang bahay, kung may tatlong pamilya, kailangan tatlong sak ang ibigay at tatlo silang makakatanggap. Oh, di ba? Muna lang ang statement. niya pag-abot na po, nagkadool, nagkadool, nagkadool na, nagsigig kausap, hamtod nga nahukman nga 2015 listing ang sa ang ihatag. Oh, mo na nahitabo. Oh, ah, mo na pod ni pili na pong general community quarantine nagpagawas na og mga guidelines. Ha? Nagpagawas na mga guidelines. Oh, kinsa to pwede magbukas, uh, kinsa to uh, pwede magagawas, kinsa to dili pwede magagawas. Kagabi noon, lahi naman pong statement sa itong presidente. Niingon na po na itong presidente nga pinaplansa pa namin ang uh, mga dapat sundin sa General <laughs> Community Quarantine. Kung ay makaingon tao sa ahay, ano ba talaga kuya? <laughs> okay. Ako na i-reply karon taon-taon na ako ng sabayon. Ah, una sa ato nag-reply siguro ay atong basag mga text. Ha? Okay, atong uh, ah, uh, ah, klarohon o ipaklaro ah, ang statement sa ato ang presidente. Oh, sige. Ato sang hmm, pinaagi sa power sa atong internet. <laughs> nga medyo hinay usahay ang ah ang uh, ah, sorry, signal. Mm -mm. Uh, ato ning uh, sulayan. Ah, uh, ani kagabi eh. Uh, 30 34 minutos naman eh. So ato na lang ning reply so. Okay? So paminaw ta ha. Uh, paminaw na to. Dito na ta ni Presidente Duterte siguro ani. Ha? Okay. Uh, ato ning uh, ah, klarohon. Hmm. Sige. Oh, mapo ra ni. Paminawa sa ninyo. Yes. Uh, Mr. President, well, foreigners as a general rule are not allowed because all issued visas were cancelled as of March 22. and all visa waiver agreements were suspended as of March 22. Definitely no tourists are allowed in the country. So those are allowed, as what um, Sec Guevara has mentioned, are foreign spouses and children who are traveling with the Filipino national and foreign government and international organization officials and their dependents. Of course, the OFWs. But tourists, zero. Good evening, my countrymen. Uh, nagpapasalamat ako sa inyo for heeding the warnings of government na mag-quarantine kayo para maprotektahan ninyo yung sarili ninyo at yung kapwa-tao ninyo kung maglabas kayo at makahawa. And also I'd like to thank uh, my gratitude to the uniformed uh, services natin dito. Air Force uh, flying almost uh, with non-stop, delivering the medicines and medical kits required. And for the Army, for uh, delivering also uh, in company with the government workers yung mga tulong ng pera pati yung uh, mga pagkain na uh, again uh, it is a sad uh, thing to know that uh, yung mga sundalo ko pinagpapatay while even doing the most uh, honorable uh, task of uh, accompanying the government workers delivering money and the food, uh, I am so sad about this development, but uh, there will always be a time for reckoning. Uh, there is no more uh, peace talks to talk about. Uh, I am not and will ne I will never be read, ready for any round of talks. because uh, simply the, the NPA, the Communist Party of the Philippines, has no respect either for their spoken words or in their deeds of killing soldiers who are on uh, humanitarian missions. Now, kulang pa tayo, uh, we are still in the process of uh, magbibili pa tayo ng maraming uh, personal uh, protection kits for our uh, frontliners at, at, at ating mga medical people. Uh, that uh, I am uh, informed that uh, this will be completed in due time. ang otos ko ngayon is i-deliver ninyo yung medicines kay uh, General Galvez, Secretary Galvez, sa kanya. Huwag na sa City Health because City Health has no uh, manpower to attend to all of these things. Ito naman kasi sa eh, Galvez, it can distribute uh, the burden to the different participating government agencies. And for one, gusto kong madalian So i-deliver ninyo ito if it's intended uh, for the provinces outside of Metro Manila. Yung malayo, it's being ferried by plane. Yung malapit lang, of course, uh, uh by land. Uh, pero gusto ko na dumating sa madalo, madali, madaling panahon. And uh, to this end, I have requested na yung para sa mga malalayo na lugar, uh, i-deliver na lang ng uh, Air Force doon sa TOG at kunin sa TOG yung mga beneficiaries or recipient uh, if they are near. But if it is intended uh, for a place that's too far away and not easily uh, possible, uh, then uh, we can use the military helicopters, but uh, with one condition that on the ground there are troops uh, that will secure the crew and the equipment itself. Ma mahal yung <laughs> helicopter ko at sayang. Uh, let us not be reckless about this. Ngayon, uh, itong uh, complaints na naghihintay sila, nagpipila sila sa FDA, uh, ah, naintindihan ko yan. Sabi ko nga, nandito man si Attorney Domingo, the head FDA, uh, doktor, doktor, doktor, Doktor pala ito, sige ako. Kanina pa ako sabi, attorney, mukhang abogado ka kasi. kasi mama mo abogado. Uh, yung sabi ko, we are not operating uh, under normal battle conditions, sabi ko we are operating in a crisis. Kaya sabi ko for the FDA and uh, yung kay Boy, Secretary uh, sa DOST, uh, magdoble sila ng tao and the FDA, pati yung mga laboratories ng DOST Boy, uh, they must, your offices must run 24 hours. So magdagdag kayo ng maraming medtech o yung mga nakagraduate na ng doktor, naghihintay lang ng results, or anybody uh, of uh, nandyan sa health services, if you want to give your services, volunteer, uh, I have uh, authorized this bo both this uh, uh, itong dalawang opisina, FDA pati yung DOST, to employ as much as many that would be required para magmandalian and to enable the agencies to work day and night. Sabi ko kasi we are fight, uh, fighting a, a warrior, a, a crisis. So yun ang gusto kong masabi sa inyo. And uh, yung hindi pa nakatanggap uh, let us know by radio or what. Uh, magreklamo kayo ng mga radio stations ninyo dyan o doon sa mayors ninyo, barangay captain when the mayors. Yan ang ating uh, uh, configuration ng gobyerno natin. Uh, governors, mayors, municipal mayors, city mayors, barangay captains. Yan, mag-report kayo dyan and it's a matter of just using a cellphone. Lahat naman ng cellphone, you can report to the uh, uh, governor or the governor will just ask uh, Malacanang kung sino pa ba ang those who were left behind. Sino pang hindi nabigyan kasi pagbigyan namin lahat. Uh, itong sa transportation that would allow uh, movement sa mga tao in areas under general community quarantine. Pero maghintay kayo sa final orders kasi pinaplantsa pa namin to. Uh, yung mga tindahan, yung mga bazaars, mga malls, big or small, it behooves upon you to see to it that the workers are protected. meaning to say that uh, the sanitation of the place must be guaranteed and that the employees are provided with uh, durable and workable uh, masks. And aside, aside from uh, sanitizing the place every now and then, uh, you have, uh, you have even you, you ask you ask us to open, we agreed, but there are the uh, protocols to be followed. May not immaculately clean, but just sanitize it for COVID not to thrive. Tapos, uh, you know, endangering your employees. Now to the PNP, marami ang makita mo ngayon kasi kukulang ang sakyan eh. But uh, there are people who are forced to travel for uh, a host of reason. One is nagkasakit, gusto pumunta ng ospital. One is wala talagang masakyan. La, tapos may babae, matanda, bata, o kaya babaeng naglalakad, for all you know, she might really be a worker, a frontliner, or whatever. Uh, lalo nga walang masakyan, the police must stop at pasakyan, pasak, pasakinin ninyo itong mga babae na ito, ang ah, mga tao na ito, at ihatid ninyo sa lugar nila. Total, uh, kung hindi, uh, kung malayo pa, ikarga ninyo, uh, bring her to the boundary of the next uh, barangay where she lives at tumawag kayo ng pulis doon, ipasalubong na lang and for that uh, police there to complete the journey of the whatever. Lahat yan, mga matanda, lalo na may mga sanggol dala, mga babae sa gabi, naglalakad, tapos madilim, ganun. They must be provided with transportation and that is the transportation of government. Maski karamihan dyan, pulis. Huwag kayong mag-atubili kasi ang gasolina mura. Mm, yun lang man siguro. Wala naman akong ano, uh, malapit na. Yung iba naka-lockdown pa rin. Tayo, we might uh, open partially. Construction workers, ano, things like that. You wait for the... Dada, lalabas na, lalabas na yung modified modified ang ano natin, quarantine. So we will allow sectors of society that are not di talaga nagdidikit-dikitan. Ang problema nito kung kaya modified muna eh. Kasi kung magsiksikan kayo diyan sa LRT na naman, wala nang katapusan ang problema natin. It will never end. And it will bring us down and down. I'm happy to report that uh, the Philippines has maintained its credit uh, rating of BBB plus. Hanggang ngayon, yung iba nagbagsaka na. And because, bala mo bakit? Kasi naniwala kayo, yung iba kasi late, nag-lockdown, yung iba kung ano pa, tayo sunod ka agad sa batas, pagsabi gawain to, tapos ang mga trabahante ng gobyerno for the time ah, na wala pang lockdown, mahusay. They were really working. And let us not forget the government and to mga cabinet members, they are working, and the military and the police naawa ako sa kanila. Uh, kulang sa tulog, hindi sapat sa sahod, pero that is how it is. Uh, pumasok tayo diyan magtiis tayo. But uh, what is really very telling there is that uh, we are serving our fellow human beings. Maraming Salamat po. Okay, so moto no ang pamahayag ni Presidente Duterte. Uh, ila pang giplansa. Ha? Ila pang giplansa pero nanay gitugot na ako'y migigo sa ato ang mga gibasa. Ha? Na ako'y migigo sa ato mga gibasa nga kagahapon kung unsa na construction, uh, dili lang magduol-duol, uh, pwede na. Oh, dayon mga bazar. Oh, mga tindahan, siguroon lang ang inyong mga uh, ah, kinibitang mga empleyado nga doon ay insaktong face mask, no? So katong kay-ukay sig na nako, apoy ti na. Basi na sa pamahayag basar, no? Na apil ni sila. Ah, <laughs> ah, wala niya tong klarohon, ha? Ah, pero napay giingon nga guidelines, unsa so, gini nga guidelines, unsa so, may mga kabaguhan. Kani pahayag po si Secretary uh, ah, Roque kagahapon, ingon po siya nga kana daw nga tinilaging sa itawag ni ining uh, salon, uh, barberohan, na dili pwede kay dili wala daw social distancing gawas ug nahi gunting nga uh, 1 meter ang gilayon <laughs> gunting sa sin siguro ipagamit ah, pwede <laughs> no uh, mo ni ang mga daghan paghihapon mga pangutana. So, the best ni ini gawa sa guidelines nga atong gibasa kagahapon kadlaw sa General Community Quarantine nga magsugod na karong pizza uno kay uh, ah, national naman gyud mo deklara. Oh, national na mo deklara. Ah, uh, mao pud ni ato ang uh, pagatutukan unya kung unsa gayud ang mga guidelines ni ini. Perminti, sa akong pagtuon na gyapon ang home quarantine pass. I don't know sa travel pass ha. Kung ipatuman ba gihapon ang travel pass kay akong nakuha nga information partial information, dili pa confirm, no? Nga ang mga checkpoints sa PNP naa na sa mga boundaries. Boundaries ra ipatungman. So diri sa kapatagan atay boundary diri kaning uh, ah, dinhi sa Tagitik, no? Boundary na sa Lanao del Norte o Zamboanga del Sur. Ining sa Tagitik. Ah, diha siguro kay um, mga boundaries mo ato kag lain probinsya diha na siguro mo gawas ang travel pass. Ang problema ani kung magkuha kag travel pass ato na pud sa province. <laughs> Amo ni atong pagatan-aon. Ha, kung inana man gani nga boundaries na lang. So, ah, matod pa po, ah, giingon nga, sumbong kayo sa mga radyo. <laughs> sa mga media. Karon na ata ta dinhi mga sumbong nila bihang perting dagana nga di kinato maatulog basa. Ay panglista ta nag-aha man po nato ni i i forward, no? <laughs> Ang problema no, uh, mo ni daghang mga pangutana ba no nga ipamahayag dahil kadtong wala pa natagaan kinahanglan patagaan na sa haon na po ni daghan na po maglao man eh ingon si presidente Duterte nga patagaan gid ni nga wa pa kadawat <laughs> O ani, uh, ah, looy kayo ang uh, naasa ubos no gining mga LGUs, <laughs> municipal mayors, uh, mapaon gyud perminte. Dayon ingon si Kapitan Pod, <laughs> oh, mapaon pod perminte. Si Kapitan Pod manduan ang puro president, ah puro president na puslungon. <laughs> Okay mga kaigsonan, oras na to, alas 9.25 na. Uh, good morning, surfers. Good PM, surfers. I-greet na ko ang nag-release karon sa Social Amelioration Program SAP nga gipanguluhan ni MSWDO Ma'am Corazon Bilyondo ug sa ilahang mga kauban na labi na mga frontliners, surfers. Kanunay kaming nagpaminaw sa inyong station dinhi sa Nunungan. Uy, salamat kayo na pinanguluhan na sa inyong maaptik ug buutan nga mayor The Mayor Marcos M. Mamay, may buntag mayor gikan ni Norhay Norhida Akida Mamay. Oy, may buntag. Salamat kaayo ha sa inyo ang pagtanaw. Ah, Oy, naapod, hapit ng pista dari sa barangay Santa Cruz Villa First, pero mingaw kaayo. Kay naay isik yo. Wa gyud pistang mahitabo. Ha, kung naa man gabi mo pag-ihawon diha, naa may gipang-andam nga mga baboy diha. Oh, baka ba na, kabaw ba na, alalutoan na din apod-apod sa silingan kay bawal ang pagtapok-tapok kung magpista gid mo na daghan mo mga dakpan ha naunaan ninyo na ha nga bawal ang pagsaulog sa piyesta apil gyud na siya kay wala na social distancing ana oh kung naay piyesta na ara ba di ra ba gyud kalikayan nga naa inom oh ang bawal pang inom Hasta sa sigurado ko dere sa general community quarantine. Limitado ra gud ang tawo nga magagawas, ha? Ang uh, ah, 20 years old below, adili ah, na pwede mo gawas. 60 years old above, abawal ah, na mo gawas. Uh, sulod na sa general community quarantine. Ya yeah, mahitabo ana, o oh, magpista looy kayo tong <laughs> mura ba gid dali-dalig sugo. Ha? Oh, dayon na bawal lagi yun ang panagtapok-tapok. Mga gatherings, apil pa mga misa, mga simba, adili pa kapag atugutan, bawal pa ka na. Ah, paminaw na ko, magpiyesta gid mo, unahon ginagdakop ng tagbalay. Ah, pwede naman mo magpiyesta, mag-ihaw. Pero kamo lang pamilya, dayon, ay panghatag, ipang-apod-apod lang po na inyong sunan sa mga silingan. Agad tong medyo lison ang kahintang kayo ga oh, magpugos gid mo pista no oh, labi nagpangimbitar mo ah, pansit dito mo motiwas og pista kulungan nya labi na batimhawan mo nga nakainom okay oh, di magid na mawala kay na naay pista moingon dayon nga ah brad murag lisod mo tong gilisod tong imong karne <laughs> ako pa ninyo no ha pagaling oh, galingo ninyo ng karne Oh, naipahilis niya. Si Frankon kay amigo lagi. Kay katubong pista ni pare, dito po siya. Oh, ipainom po siya. Ay, ako pa imnon. Astilan. Resulta ni, ah, magtiwas ang pista dito sa bilangguan. Ah, mo na, nga, bawal yun ang piyesta. Sa magkakaroon, anto sa lanta. Oh, tama tagmayo 15. Ha? Hmm. So bawal pa yun na. Nanay na sampulan na na diri sa toa. Ha? Nabi na sampulan. Oh? Diri sa toa nagidakop. Dayon gikasuhan. Dako dako biya bitog na piyansa. Ah, mo nang uh, dili sa lang yun. Di basa tag cellphone, basa tag text message. Ang unang gi-text ani ah kabalo mo unsang oras <laughs> ani unang ga-text ani ako na lang gini basahon. Gitext gyud taon na niya. Ala una, ayo na mag-text ha kay kung mag-text mo karon di na gyud siya mabasa. Ha? Labihan sa kadagahan sa mga texter. Oh. Ang una nag-text atong hotline, pagsulod kayo sa April 28, ala una, kadyo lang na ano oh. <laughs> ayang gitex kay alauna. Gibutangan pag yung time check, oh. Time check, 1.46. <laughs> Bitaw, no? Ah, sige na lang. Ako na lang yung basahon. Okay, greetings man eh. Good morning, Kuya First Greet lang ko sa akong uh, late night talks kagabi. Wait. <laughs> late night talks kagabi nga naabot yun mig alauna nga walay tulugay. May gamay, gawa mo na Corpio. Korpio nga si Ate Mary Ann Tundag, Rick Lamsad Pulcos, mga Tundag family, Cuenco family, Puebla family, Tagapan family, Paradero family, Bartokin family. Especially sa akong igsoon, uh, sa akong igsoon, sa akong dughan nga si J. Mark Culinaris ug sa akong Papa Junior nga gwapo kaayo sa akong mama nga gwapa bisan og yaw-yaw kaayo ug sa akong mga ate nga gwapa kaayo ug sa among only brother Christopher Tundag ang nagpagreet uh, ah, anak siling og junior diri sa San Isidro kapatagan uh, have a nice day stay safe always gibutangan pa yung mua good morning time check 1.46 <laughs> grabe kaayo ha ah, alauna 46 ga text na siya <coughs> Okay, alas 3.11. Ka-text ni kanyang alas 3.11 sa Kadlaon. Sus, Ginoo. Ha? Sir Perch, magpasalamat mi sa akong frontliner dere sa Butadong Proxete si Mrs. Marisa Buli nga gahago jud sa pagpanungko sa iyang sakop uh, sa Porok bisag ngit-ngit na para mapaabot ang pamalihog ni Kapitan para paadtoon sa barangay. Salamat, Ares. Uh, Kay wala wala ka jud kompleto ako mga kasayuran kay gila houseman ang mga senior good uh, ah, Mrs. Cryop ni nagpasalamat diri sa butadon Corok 7 dayon isigundaan pa yun niya alas 2.53 pastilan <laughs> Sir, mamasin ko nga imo jud ni mabasa ako mga pasalamat bahin sa mga hinabang nga among nadawat gikan sa among kapitan Deres Butadon, Kapitan Marcos Tisio. Kap daghan kay salamat kay hasta ako uban sa akong mga anak nakadawat pod. Nagpasalamat pod ni nang hmm. Ayaw na lagi kong text kay di gid na mabasa daghan na kay text 300 na kapin Sukat pa ganing tinang kadlawon. Oh, <laughs> ah, salamat hasta uban mga anak nakadawat pod nagpasalamat ang mga pamilya cryo sa Botano Burok City. <laughs> Sir, daghan na ako text pasalamat para nga barangay sa lokal hantod sa province. Wa man mabasa oy pero medyo bida mi naminaw. Diri kada na buntag. Maglanog-lanog jud ka diri sa bisan asa nga eskina sa Purok City. Tulay imo jud <laughs> tinog ano. Mrs. Cryo please butadon o nabasa na ko imong tulo ka text ha. Alas 2:58 niya gi-text. Oh. <laughs> Kini, unsa orasan ni gitex ha? Alas 3:32 maklaro ba sa live? Ha, maklaro ba tanaw na tong maklaro ba sa live? Ha? Oh, alas 3:52 ni gitex. Good DM Sir Perch, gusto lang ko magpasalamat sa tanang mamingkahay There is barangay Water Water Falls Ilabi na ni Ate Flory, pinaghan kayo mong nahatagan o panginabuhi. Ilabi na namong mga habal-habal drivers nga di pa pwede mamasayro, pinaagis pagpanoroy sa inyong bingka. Nakapalit Japon ni sa amo adlaw-adlaw nga panginalanon. Susama sudan og pin sa baboy. Mao na kasing-kasing di ko magpasalamat ninyo Ate Flory ug Ate Belen ug nang maming. Gitext niya alas 3.32. Tatlong. Okay. Alas 4.10, niya gitex. Good morning, sir. Pwede magpasalamat ko og dako sa DSWD LGU ilabi na sa atong pinalanggang uh, kajot lang ha. Ayon na lagi mong text kay na lagi na mabasa. Sure jud ko kadaghang kay pinalanggal mayor og vice mayor og sa among barangay kapitan Asoro nga nagadawat ko sa second batch sa SAP na 6,000 kahapon. O magpasalamat pod ko ni First Kagawad Ireneo Kayunong nga siya dyan ang nagtabang namo para makadawat og ayuda. Priscilia's Family, Barangay Kahayagan. Okay, alas 4.30 na. Gitex alas 4.40, uh, ah, alas 4.39. Hmm. Grabe. Tulo ni kabuk ang gitex. Ha? Hmm. Hi sir, magpasalamat mi ni Ma'am Arlene Manatom o ni Ma'am LB Kabahar ka sa ilang gihatag nga bugas nga duha ka kilo o sa ka kilo nga bulad diri sa Purok Size Pahayahay ang nagpasalamat pamilya Reyes ah, nasipyat kahapon sa pag-text ay magpasalamat mi <laughs> sa mahayahay ni Ma'am Arlene Manatom na naghatag og bugas tulo ka kilo og bulad nga duha ka kilo salamat kaayo ma'am kaming tanan ni John John o Anthony Marisa si Teresita Reyes salamat sir okay <laughs> oh, sama to ah hmm. okay kini gitex alas 4.42 sa kadlaon ah good morning sir Bird karon sa karong may pwede na makaadto ang walay home quarantine o uh, quarantine pa sa sentro dili schedule gid ninyo hangtod nga mahuman ang community quarantine ha ah. dili gid pwede Uh, alas 4.53 sa Kadlawon, gitext morning, direct lang ko nila ni Rolando Igos o Alejandro Igos nga nag-security sa PNB Bank o sa uh, ah, PNB Bank o Kabatagan o Paranding from Island Pagasian o Walas. Happy birthday to Alcris de la Cruz from Mama with Love. <laughs> Happy birthday! Mm. <coughs> Dayon, alas 5.07 ni Gitex sa Pukadaon. Good evening, sir. Mugrit lang ko sa tanang Abasyal family, Villamor family, ug sa akong mama ug papa, Mamor Marmolito Abasyal. Ug Elisa Abasyal, ikat kini ni Maridek sa Bilis. Daghan kayong salamat. <laughs> alas 5.23 Gitex. Good morning, kuya. Magpasalamat lang ko sa akong ate Chiralyn Tundag, Carmel Bartolin ug Di Mark Joseph Villar mingbalos jud sila og hatag namo og pan isda tapos bitson manok nakadawat naman sila og 6 mil gahapon kuya sa CIC from Juna Paradero taga Isidro Kapatagan Lanao del Norte ah, pindutan ninyo ay eh, ako wagid <laughs> Good DM e sir, tungod sa amelioration daghang kinabuhi ang nakalas tungod sa amelioration na ay anak nga nagigbungol sa iyang inahan. <laughs> Ganoon eh. Mas pinangga pa niya ang kwarta kaysa iyang inahan kay walay puangod nga anak. <laughs> sa ni. Eh. Guriyam sir na ay invalid diri kay nagtrabaho siya sa hospital ward man naa siya replace iyang ugangan nga 72 years old wala na human complex. Oras niya gitext alas 5.37 sa Kadlamon. Sir Verge, morning. At trabahante di ay ni, ni Julius Paruan, no work no pay ko. Ya, kansini sa among uban nga kauban kay nagsige ma nagsige og duty kami wala duty duty tapos nagsige mig tagatagad sa dole kani apply among amo niya hantod karon wala pa man mi nakadawat og usa ko ka pamilya pamilyado Sir Birds nga naay isa ka anak lumulupyo ko diri sa poblasyon Sir Birds. One month na lang na ning labay wala gyapon na dapat unsa among ang may buhaton. Salamat Sir Birds. Okay. Sayo sayo ba niya gitex sa oras niya gitex alas 5:32. Agaw sa lagyan og contact ang dole. Ha? Para ma-interview na to. Ah, sulayan ako contact ang dole. Sa nay update, no kay daghan na sa ako na ibawaan, daghan din sa Lanao del Norte ang uh, nagpaabot no sa mga approval sa dule. Sa ako nahibawaan nag-stop sila pero ang ato ani eh, unsa may update. Oras na to alas 9:52 na dili naman mao ang mutubag no? uh, sige lang. Ah uh, ako ning paningkamutan no, nga mahinabi na ako otro si Sir Rene. Actually na interview naman nato ni na may number. Maglibog magunta usahay anhing ato ang mga number di na maong manubag. Ha? Mm -hmm. Sige lang. Ah, uh, daghan kay comment sa Facebook. Sige lang ako rani siyang basahon, no? Ah, uh, Good morning Sir Perds, kung mag-JCQ uh, na ang kapatagan na papagihapon schedule by barangay sa pag sa poblasyon para mamalit o palitonon, nagtuo ko nga naa pa. Nga naman, limitado raman ang tao nga paghauson. Ha? Limitado raman ang tao nga paghauson. Mugawas ka, gitugutan lang ka sa paggawas, pagpalit sa imong pagkaon. Susama raman, ah, susama ra gyapon ang uh, medyo doon na kabaguhan, doon na mga tindahan nga wala tuguti sa ACQ nga pagabuksan, doon na mga priority construction na uh, projects nga ipatuman. Ha? Uh, ah, mauna ang uh, ah, ACQ o ang GCQ. Dayon na uh, ang uh, pag-auson ra usab gaturang mo palit og uh, ilahang panginahanglanon den dunay transportasyon limitado ra No, limitado ra pud kaayo. Actually kining enhanced community quarantine ah uh, medyo gi-revise lang ni sa province, no? Gi-revise lang sa probinsya ang kining enhanced community quarantine kay kung buot gyud nimong sundon ang enhanced community quarantine nga gipatuman dito sa kauluhan dito sa Luzon wala gayoy uh, sa pampasahirong sakyanan nga gitugutan ng makabiyahe niya dinhi sa tua uh, ah, gitugutan dunay gitugutan no so uh, dunay gamay nga revision pero dire sa general community quarantine dunay gitugutan limitado okay so basa sa tadugang text kay gitext ra ba ni alas 5 ko 49, magpasalamat ko sa mga wala man iwasa. Ah, alas 58, good DM e sir, saan na mo pagkuha? Ang sap sa uh, saan pagkuha sa sap sa ako bana nga na, nga sa iligan man siya na survey nga tuya tuwa yang name dito makuha pa ba to namo nga nabalihin man siya og putar sa lanaw Ah, depende, no? Depende sa Iligan, no? Depende sa city government sa Iligan MSW uh, ah, CSWDO mo dito. Nakoy access dito si Joe Mendoza, no? Ah, Joe, uh, Joe Mendoza, Joe <coughs> Joe Pantuha. Joe Mendoza dito sa <laughs> kauban ako sa una dito sa Aurora. Si Joe Pantuha, PIO officer dito sa uh, ah, Iligan City na kung kauban sa buhat uh, mangtan na lang talit pohon kung say pamaagi ka dire makuha man gyud no makuha uy may may bundag ni Ma'am Cathy aha makalisan in English Macfear <laughs> PNP tubod na may buntag hmm. sa manin Regards lang ko kang Jeff, Adrian Jeff Taguhoy, salamat sa pagbasa. oh, sa iyo kang sa alas stress. Hmm, alas 6.09 gitex. Ha? Sama ni? Kausa lang isa na, good morning Kuya Birds. What if wa ko kaabot sa edad nga 20 pero kinahanglan kong mamalit sa among konsumo para sa among balay kay akong mga ginikanan idaran na daghan kayong mga pamaagi ni ana. Depende lang po na sa hangyo-hangyo sa musita nimo kay og istrikto ang musita nimo nagsunod gyud sa balaod awa jud kay mahimo kun dili pagadakpon hmm. Good AM Sir Ferns, as lang ko pwede na ba magbike <laughs> Exercise lang. Bisan naka-execute Thanks. Keep safe everyone. God bless. Kung pagbike lang para maka-exercise ka niya, diya kas dalan, bawal magyud mo gawas ang walay home quarantine pass o uh, base sa gipatuman nga quarantine kanang imong home quarantine pass nga gihoptan ang tumong og tuyo man ni anak kay God ang oran ni tumong tuyo ni anak kana para makapamalit ka sa imong kinahanglanon sa inyong panimalay dili na ang tumong tuyo ni ana dili na siya uh, tumong tuyo na ng quarantine pass para maka-jogging ka, maka-exercise ka, makabayk ka dili na siya mao ang tumong ni anak kundi ang pagpalit sa imong gikinha gikinhanglanon sa inyong panimalay mao na tuyo sa home quarantine pass okay lain text para sa nigi text alas 6:13 Good evening, Sir Perds. Dagot na akong pasalamat nga to nila ni Governor Angking o kong Bobby Dimaporo uh, sa ilang tabang nga bugas ug canned goods labi na sa maptikon ug mapinanggaon nga Mayor Barry Y Baguio sa 10 kilos nga bugas o 5 canned goods sa katawhan sa Barangay Kahayagan. Thank you and God bless. Okay, ayun na lagi mong text. Hindi na ginamabasa. Alas 6.27 kitex. Kaganiyang buntag sa'yo. Good morning, Sir Toto. Oy! <laughs> ni <laughs> Sir Toto na, o oh, ganihan po, napo nag-text ni Sir Toto, nagihimong Kuya Perds. <laughs> Dugay, magpailog, hindi mo kaong yan eh. Good morning Sir Toto, nindot kayo nga na ay pertahan sa tunga sa merkado. Pero Sir, uh, to, kanang uban, naninda diha ba sa merkado, nilapas naman sila sa ilang pwesto. Hasta dalan, mutangan naman og tinda Aperti manong gamaya ang agianan, pwede ba nga matagaan o pagtagad sir kay maglakaw kas dalan sulod murag magtagilid na lang kay mikawat man og lugar. Oh, address ni, ni Sir Toto. Sir Toto, naminaw ka karon. oh, naay concern. Sir ko DM dili di ay takahangyo nga makuha ang akong sap nakapangalan nako kay naka-replace nako sa magulang nako pero gihatag man nako niya ug karon bag-o lang na apil mangko salamat ah depende na sa diskresyon sa MSWDO naa sila mga gisunod nga mga guidelines mahitungod ni ana kung unsa ang mga pamaagi sa pag uh, uh, pag-replace sa social amelioration program okay Depende na sa MSWDO. So, ato na sila yung mga balido igong rason ni Ana. Okay. Uh, laing text. Morning Sir Perdi, pwede ba maangkasan ang motor bisan asawa lang ang maangkas? Dili pwede. <laughs> Dili pwede. Ah, uh, balaod na ang gipatuman. So, panahon na sa community quarantine. Now, bisan pag mag-GCQ uh, na, di ako na pwede. Good evening, Sir Birds. Uh, ah, sa May 1 ba, Sir, pwede na may makahawl o balas sa ribe? Dayon pwede na ba pud mi kaha makahimo og haluglax? Uh, ana, May 1, Sir, kay wala jud may ikapalit og gata sa bata. Duha akong anak, Sir. Salamat, Sir. Dere ni sa putadon. Magulat lang sa insaktong guideline sa kaya eh, actually sa May 1, pwede naman mag-open ang mga hardware, appeal naman ang hardware. No? Ah, siguro na na sunod ning paghimog halublak sa construction supply. Okay? Ah, magulat lang ta. Magulat lang ta sa guidelines. Ha? Magulat lang ta kung unsa gayud ang guidelines nga ipakanaon sa probinsya ug ang probinsya usab magpakanaog og guidelines pa paingon dinhi sa atong munisipyo. Although national ang magdesisyon uh, na karon uh, sugod karong May 1 pero klarohon nato ang guidelines. Sig uh, sa akong pagtuo apil na ni. Pero uh, ah, maghaw bitaw mo no namang gid mga labor ipatuman pina social distancing. Diha sa front set sa inyong hang sakyanan kanang inyong L no, kanang inyong kargahan, dump truck ba na, mini dump truck ba na. Usara gyud ang makasakay diha kay uban tagtulo ko mo mangguot diha, bawal na. Usara gyud. Kaysa general community quarantine, ipatuman gihapon, ah, ipatuman gihapon ang social distancing pagsuot og face mask. Okay? So ipatuman gihapon na. Hmm. Uh, good morning, Sir Perks. Naalang ko'y pangutana ba diha sa barangay Balili, Kabahini sa UCP. Ba, nga naap, naay giapa, giapas ba ni? Nalista katong wala makadawat. Nga no, pilion man nila ang tao nga para manjud na sa naapikhan, o ah, naapiktahan sa COVID. Pero na budget Salamat sir, ayaw lang basahon ng number. Adi ka makadawat, pili man kami bawaan, ubi man basahon ng number. <laughs> ah, ato budget yun no, dili yun siya ingon nga para yun sa tanan. Wow, pero mo kay gisulti ni Duterte para sa tanan ni Presidente Duterte. Ang problema, ang budget, dili yun kaigo para sa tanang naapektuhan. So doon na yung mga validation nga nahitabuan na pinaagi sa atong bansa sa MSWDO e base sa rekomendasyon usab sa barangay. Kaya ang barangay manggod, sila mo nakakita. O, kung tarungon lang yun ha, kung tarungon lang yun, kung rekomenda, sila may nakakita kung kinsa gayon ang mga nagkinahanglan, kung kinsa gayon ang angayan nga pagatagaan. No? Ah, wala gyud natuman ang gatong giingon nga tanan mo'y tagaan gumikan nga pitos kaayo ang uh, panudlanan no nga gi-download dinhi sa atoa una-unaon nimo ang uh, nakabenepisyo ni ini sa tibuok Lanao del Norte ha 70,290 ka mga pamilya ang kantidad nga ilang gi gidownload ni is 421,740,000 sa tibuok kalungsuran na sa Lanao del Norte nga gibahin-bahin. Dayon dinhi sa lungsod sa Kapatagan ang uh, pamilya nga naa dinhi sa nga gi-alokitan og social amelioration card nga pagapunduhan sa DSWD Region 10 City Mill, 53 kapamilya. Ang uh, budget ni 42,318. Kung itanan tani, oh, 50% lagi gyud mismo giila ha sa atuang uh, ah, munisipyo. Ang ila sa atong mga munisipyo ulan sa 15,000 ka mga pamilya nga poorest of the poor pero kato nga lamang ang naaprobar dili og nagbase sa listahan nga gi-download gikan sa DSWD Region 10, Region 10 based sa 2015 survey. So do na daghang kausaban nga nahitabo niya na. Okay. Laing text atong uh, ah, ayun oh, buntag sir. Ang sani ala 6:35. Ah, uh, di jud mi kadawat nga ipon mi sa ginikanan nga naaman mi sa master list sa GK Waterfalls ni. Pangutanaw kung sa rason nga nung di ka kadawat. Base ni mong ginikanan na kadawat. Kaya ang giila nila karong matag panimalay ni una. Ha? Kung nakadawat ang imong kauban sa panimalay, hangyo alang, bahin-bahin lang tayo, bisan ginagmay. Hmm. Ay, duha mo ka pamilya liha. Uh, nakadawat ang usa, hangyo nga, bahin may pud may gamay. Kay di namin kadawat tungod kay ikaw naa, ana ra. Members, good morning kanang additional sa SAC 6K. Uh, ah, 6K pod na ila madawat. Salamat kuya. Kanang mahitungod sa COVID intake card, wala pa tay igong uh, impormasyon ni anak. No? Kaya na, ang na-interview na to ni ini, ang ato amang provincial uh, director sa DILG wala pa mi igo nga uh, tawag ani igong impormasyon kung unsa gayon ang uh, alayon nga ihatag sa nagka ma-qualified ma-validate nga COVID intake card dili mi mo ingon nga financial dili pud mo ingon nga goods depende kini kung unsang ang i-allocate ani basta ang among nahibaw-an alayon gihapon kana ikan sa DSWD nga sa mga napektuhan sa COVID-19 nga wala na hisulod sa social amelioration program no mao ni ang giapas mao ni atong nahibaw-an sa CIC pero wala pa mi kabalo kung unsa gid ni kwarta ba ni, size mill ba ni, o relate goods ba ni. Ha? Wala pa, wala pa may update niya na. Sige lang, uh, within this week akong interviewon ng supply ang ato ang uh, ah, DSWD Region 10 or ato ang provincial director sa DILG kay sila man ang nagpinabakay ni ini karon ang DILG o uh, ah, DSWD okay unsa man ni na ako pangutana Alas 6.42 niya gitext. Hmm? Morning kuya. Sa tanan kuya naalang koy as ninyo kuya bahin sa ayuda kuya nga nag-pay out man ang SAP diri sa amoa kahapon daya ng upan, kuya gibawian man og kwarta masinyor man o dili kay ila man gibawian unsa man na uh, unsa man sa maning eh? ah uh, na kuya ba, kanang ayuda nga tinuod ba ni nga ang walay anak dili daw apilon sa ayuda kuya nga nabang mana dayon usaman pud ko nga apektuhan sa COVID Naglibo ko ning na, arita sa ning gibawian wala koy nakuha nga impormasyon dinhi sa lungsod sa Kabatagan nga dunay gibawian dunay replacement ah, kung nahitabo manggaling ni nga dunay gibawian nga nakadawat na inanay niyong buhaton siguro ah, nakapirma naman mo sa payroll nya gibawian mo adto ang payroll. wag tanga ang imong perma dito kundi ba ibakras ang imong pangalan kung dunay igong ba